Sisi wananchi wa Nyamikoma bado tunamhitaji, hatuna tuhuma naye, tunampenda mtendaji, tunaomba tuendelee kuwa naye sisi ndio wanajamii. Kauli hizi ni nadra kuzisikia mkoani Mara kwa wakazi wa maeneo mbalimbali kukataa kuhamishwa kwa kiongozi wao wanayedai kuwaletea maendeleo. Tunakulilia sana mkurugenzi wetu, dada yetu Robi, tusikilize kilio chetu sisi wamama wa Nyamikoma, tuachie Makunja atupaulie zahanati yetu, atujengee zahanati yetu. Tukianza kutibiwa tu umwondoe Makunja umupeleke mara popote, kwa sababu ni kazi ya serikali, hatuwezi kukufundisha. Basi aturuhusu sisi, tutaandamana mpaka ofisini kwake yake ili twende tumweleze kwamba bado tunamhitaji huyu kijana kuendelea kutumikia hiki kijiji. Haya yamejiri katika kijiji cha Nyamikoma, halmashauri ya wilaya ya Butiama mkoani Mara, wananchi kupinga kuondolewa kwa mtendaji wao wa kijiji aitwaye Goodluck Makunja. Kumbe mfumo huu kama ukikubalika kwamba mtu tu anaweza akaamua akasema kwamba huyu simtaki hapa na kaondoka, hata mkurugenzi sasa naye akae tayari kuna mtu asiyempenda? Serikali ya mama yetu Samia Suluhu Hassan anapenda wachapakazi, sio watu wa majungu. Viongozi wa serikali ya kijiji hicho wamewataka wakazi hao kuvuta subira wakati serikali ikilifanyia kazi swala hilo. Na kama mtendaji Makunja na hama, na mimi naomba uniambie nihame kwenye kile kitongoji, nisi, nisihusike kabisa na kuwa mwenyekiti wa kitongoji cha Muganza B. Serikali ya Mama Samia Hasani Suluhu ni serikali sikivu ambayo inaangalia inaangalia. Sasa wananchi wamesema hivi, mnasikia? Wananchi wamesema hivi, hata viongozi wa ngazi za juu huko wanataka wamwone mtendaji wao. Kituo hiki kimemtafuta kwa njia ya simu. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Patricia Kabaka amekiri kuwepo kwa uhamisho huo. E, amehamishwa kama mtumishi wa kawaida. Nitatafuta mtu uh, sahihi na anayejua uchungu wa mali ya umma. Kwa hiyo nitatafuta mtu sahihi na ataenda kufanya pale kazi. Kijiji cha Nyamikoma kilichopo wilayani Butiama ni kati ya vijiji vilivyokuwa nyuma kimaendeleo. Ujio wa mtendaji huyo wa kijiji unadaiwa kurejesha imani kubwa kwa wananchi. Sadiki Unga, Star TV, Mara.